assalomu alaykum aziz do'stlar yana bir bor qadr baland obunachilarimiz barchalaringizga omadlar tilaymiz inshaalloh dushanba kunga o'zimizning o'yinda belgilaganmiz hozir sizlarga ushbu syomka qilib turadigan birodarimiz alloyor do'stimizning ukalarini sizlarga tavsiya qilaman albatta 500 rubldan qolgan ikkita va chiroyli tarzda mercedes qo'ygan 500 rubldan inshaalloh chorshanba kun final deyapti yaxshi niyatda o'yinga qatnashingizlar hozir salomlashib albatta video obzorlarini ko'rsatib o'tamiz hammalangizga omad dushanba kuni mening finalim bo'lsa albatta e, inshaalloh avval xudo nasib qilsin chorshanba kuni albatta 500 rubllik e, e, o'yin bo'ladi sana qilib bilet qoldi hammalaringizga chin dildan podbratsga omad tilaymiz video obzorda kuzatib o'tingizlar assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan qadrbaland obunachilarimiz barchalaringizga omadlar tilaymiz qayerda bo'lsangiz ham jigarlar jilmayishdan davom etib bittadan layk bosib qo'ysangizlar albatta ushbu birodarimizni ukamni tavsiya qilganim albatta kamerachimizning родной ukalari bo'ladi ishonchli albatta reklama qilgan edik e, podeshkalar uchun ajoyibot отдельный rahmat aytib o'taman ko'rib turganingizdek ikkita mercedes albatta молодежный albatta ko'ngil torsa ekrandagi nomerga bemalol uch ming e, ha 500 rubl nas puli 500 rubl nas puli tailand o'yinga qatnashasizlar abzatni selkaga qo'yib o'taman nomrini bemalol hozirning o'zida 3000 rubl talab o'yinga ey <laughs> o'zing gapir assalomu alaykum namozaynang pastkular hammalaringizga hurmatlayman katta rahmat o'tgan marta zo'r pardashka bo'ldi o'yin ya'ni 17 o'yinimiz ketyapti nasib bo'lmasa chorshanba kungacha finalimiz agar bugun tugab ketsa bo'ladi o'yin ertaga bo'ladi ha oqshom final bo'ladi besh yuz bilet narxi bir yuz o'nta prizimiz bor общий количество biletimiz bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqiz dana juda katta shansingizlar besh yuz rubl talab hozirning o'zi o'yinga qatnashsangiz bo'ladi telefon nomerlar shu ekranda turibdi sberbanka xurshet deb chiqadi taylab turib whatsappdan chekni jo'nating bir yuz o'nta prizing bundan boshqa ellik minglik yuz dollarlik besh minglik to'nlik o'xshash bir qiyomat pul konvertlari apsaniyada qo'yilgan polni omadingizni bersin ikkita mercedes sechkaman kompressor Qalasangiz, pulini desangiz, sotib pulini beramiz. Sotib turib pulini beramiz. Qo'rqmay bilet talabaringiz azizlar, faqat keyin ana uni ham qo'ysin. Mashinalar avzori ham qo'ysin. Jilmagan <laughs> holda kuzatib borasizlar, hammalaringizga podbransk omadlar tilayman. Kuzatib bittadan like bosing. От e jonim seni sevarman seni yaxshi ko'rarman agar borsak amerika bo'lur babam shu yoqdan e do'xtari hamsoya chiba bavar nakardi mendan o'tar yaxshiroq bundan ko'ling bo'lsin ko'p agar xohlasang jonim давай sakkiz поедем qolushlashib подружка давай ketdik dedushka sevganimga yil bo'ldi sog'inch to'la yo'l bo'ldi qo'limdagi atirgul ko'ling topar cho'l bo'ldi bo'ldimi bo'ldi eh, en ozan magun o'lasan senga soching kelmaydi baxtingni men boylatdim bolchi mamamga aytdim ko'zlaringni to'rt qilma sen meniki bo'larsan endi uxtaring ham soya sen ham meni sevarsan <laughs> joningdan o'laysan